Наснився сонне, і я у твій полон, і ми у полі вим'яли колодя. Розкидав стріли, п'яний купідон, і я пропала, так мені здалося. Прийшла любов, раціна, ніби слон, легка, як танк, і вільна, як облуда. Мені здалося, я для тебе сон а ти казав, що я твоя приблуда. Сказала небо, я вас відпущу, спустила ніч на спалені покоси, латало серце ниткою дощу, бо я любила, а тобі здалася, не треба слів за гору місяців, роса кусає збиті ноги босі і Купідон давно протверезів, шукає сумно стрілки у колосі. Ще тільки мить, і він ще не болить, хоч сивий вітер смикає волосся. Я на коні, а ти в чужім вогні. Лишайся там, навіщо ж ти здалося? Я на коні, а ти чужі вогні. Лишайся там. Навіщо ж ти здалося? Ну, така буває така миттєвість кохання.